სოფელ ყინჩაურის მოსახლეობა პრობლემის მოსაგვარებლად მთავრობას კვირის ბოლომდე ვადას აძლევს. მოსახლეობა ხელისუფლებას ჰესის მშენებელ კომპანიასთან შუამდგომლობას თხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ფართო მასშტაბიანი აქციებს გეგმავს. მოქალაქეები უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვენ 2016 წლიდან ადგილობრივები ირწმუნებიან რომ ჰესის გვირაბის მშენებლობის დაწყების შემდეგ ინჩაურში სასმელი წყალი დაშრა ასევე დაიბზარა საცხოვრებელი სახლები და შემცირდა მოსავალიც აქციის მონაწილეებს ადგილობრივ მერიაში არ უპასუხეს ჰესის მშენებელმა კომპანიამ კი წერილობითი პასუხი გაგრძელა სოფელ ყინჩაურის მოსახლეობა წლებია უსაფრთხო ცხოვრების გარანტიას ითხოვს. რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ სოფლის მცხოვრებლებმა აჭარისწყლის ჯორჯიას წინააღმდეგ აქციები განაახლეს. გამაფრთხილებელ შეხვედრაზე მოქალაქეებმა ხელისუფლებას კომპანიასთან შუამდგომლობისკენ მოუწოდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი მასობრივ საპროტესტო აქციებს გეგმავენ. ჩვენ პასუხი ვერ მივიღეთ გეოლოგიურ დასკვნებთან დაკავშირებით. იმედია გზებსაც გადავკეტავთ, ხელშეუშლით ყველანაირად. უსაფრთხოდ ვიგრძნოთ თავი ჩვენ. ვითხოვთ უსაფრთხო ჩვევებას მეტი არაფერი გვინდა ტელესოფელ შვიდი ცხოვრება რომ საშიშრობის მათ არ ეყოთ და ნორმალურად დაწეს ოჯახში გასმანდე იზინოს მეორედ რომ გზა ჩვენთან არ არის წყალი ჩვენთან არ არის კომპენსაცია რევითარი არ მიგვიღია ამ გვირაბის გაყვანამ დიდი ზიანი მოუაყენა სოფელს წყლები მოგვიწყდა სარწყავი წყლები და საშიშროება და ყოველწუთში წვიმდება თუ რაღაცა საშიშრება მოგველი სოფეს გამაფრთხილებელ აქციაზე მისულმა უფლებადამცველმა თამაზ ბაკურიძემ ხელისუფლებას მოსახლეობისთვის მიცემული პირობა შეახსენა და დაპირების შესასრულებლად მთავრობას დრო კვირის ბოლომდე მისცა კომპანიამ სერიოზულად დააზარალა სოფელი და შედეგად მივიღეთ ის რომ დამშრალია წყლები მიწა გახდა უვარგისი და სოფელში ადამიანს მიწა უნდა და წყალი მეტი არაფერი და რაც ყველაზე მთავარია აქ მცხოვრები ოჯახები თავს უსაფრთხოდ ვეღარ პარკს ცნობენ. კომპანიაში წერილობითი განმარტება გააკეთეს. შუახევი ჰესის პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისა სოფელი ყინჩაური არ განიხილებოდა პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ არსებულ სოფლად, რადგან 2014-2016 წლებში ჩირუხის ხალთა გვირაბის სამუშაოები სოფლიდან 1 კილომეტრის დაშორებით მიმდინარეობდა. შესაბამისად, საცხოვრებელი სახლების სამშენებლო მოედნებიდან დიდი მანძილით იყო დაშორებული და ბურღვა აფეთქებით ის სამუშაოები ვერ გამოიწვევდა სახლებისა და მიწის ნაკვეთების დაზიანებას. აქვე აღნიშნეთ, რომ შუახევი ჰესის პროექტით გათვალისწინებული ბურღვა აფეთქებით დაგეგმებითი სამშოები 2016 წელს დასრულდა. მრავალგზის მცდელობის მიუხედავად მთავარმა ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის კომენტარი ვერ მოიპოვა. ხულოს მერი ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობდა. მოუწევთ თუ არა ყინჩაურელებს მასობრივი აქციების გამართვა. ხელისუფლების საპასუხო რეაქციაზეა დამოკიდებული. მავთულ ხართების პოლიტიკით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე